Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho responder a perguntas indiscretas. Antes de mais, estou a comer salame. Eu há bem pouco tempo vi o vídeo da Zoella em que ela responde a várias perguntas ditas indiscretas, ou melhor, perguntas que eu nunca respondi e é isso mesmo que eu vou trazer hoje. Temas que eu nunca abordei aqui no canal, eu sei que vocês têm imensa curiosidade. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, deem já o vosso like, subscrevam o canal e vamos então tirar algumas curiosidades. Uma das perguntas com mais likes é a seguinte. Como se chama o teu primeiro namorado e quando foi? Beijinhos, segue-me por favor. Um grande beijinho, o meu primeiro namorado chama-se Guilherme, o, Gui, o Guilherme, o meu atual namorado, é o meu primeiro namorado. Palmas, já não se fazem coisa destas. Isto é amor. Quando criaste o canal, gozavam contigo que não era gozar diretamente, mas era de género e estou farta dos snapchats dela, já não a posso ver, tipo, quando era só passar para a frente, ninguém era obrigado a ver os meus snapchats. Mas sim, quando eu comecei, as pessoas não conheciam a comunidade portuguesa, não sabiam uh, o que era ser youtuber, não se ganhava dinheiro com o YouTube, que isso é uma outra questão que eu vou abordar a seguir, mas... E ao início sim, gozavam comigo, mas a partir do momento em que veem que isto é a minha profissão a tempo inteiro e que eu faço aquilo que realmente gosto, eu acho que as pessoas começam só agora a dar valor àquilo que eu faço, mas ao início acho que não davam assim tanto, mas não sei, eu também nunca me preocupei muito em querer saber o que é que os outros pensavam ou não uh, sobre aquilo que eu fazia uh, e sobre os meus vídeos. Eu fazia, eu faço vídeos para quem gosta de os ver e não para outras pessoas, sei lá. E se calhar hoje em dia ainda gozam e estão a gozar na minha cara agora neste momento de eu estar aqui a fazer um vídeo, mas I don't care isto toda a gente quer saber esta pergunta, que é quem é a tua melhor amiga do YouTube? A minha melhor amiga do YouTube, obviamente que é a Alice, vocês partam se de ver uh, eu e a Alice juntas, eu estou sempre com a Alice, dou-me super bem com ela uh, e é sem dúvida a minha melhor amiga do YouTube. Alguma vez sentiste que por teres esta visibilidade toda surgissem amizades por interesse? Beijinhos, adoro o teu trabalho. Patrícia, um grande beijinho. Foste das perguntas com mais likes Uh, e posso dizer-te que não sinto que as pessoas se aproximem. Neste momento, algumas pessoas acabam por se aproximar, mas não para serem minhas amigas, imaginem. Começo a receber mensagens no Facebook de pessoas com quem eu tive pai duas vezes na minha vida, ou três vezes na minha vida, enquanto eu não era blogger, youtuber. Ah, eu estou a trabalhar aqui, uh, na empresa, uma agência de comunicação, não sei das quantas. Uh, esta é a minha marca, queres falar nela? Tipo, não, não quero, não quero falar nela, desculpa. Uma pergunta também com imensos likes foi Olá Mafalda, no teu último vídeo de 50 factos sobre mim deu a entender que aquilo que dizias era dirigido a algumas situações ou até a algumas pessoas. Desiludiste com alguém ou com alguma marca. Grande beijinho e continua com o trabalho desempenhado até agora. Obrigada, Alexandra, pela tua pergunta. Sim, eu já me desiludi com alguns parceiros e com algumas marcas com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, porque no fundo eu odeio quando me fazem sentir tipo meramente um objeto publicitário, uh, quando, quando, quando me sinto usada. Eu tenho uma opinião, eu gosto de coisas, eu não gosto de outras e uma coisa também que me chateia imenso é mandarem-me e-mails a perguntar olha, quando é que é uma fotografia? Olha, quanto é que é para aparecer aqui ou lá? Eu só trabalho com marcas com as quais eu me identifico e gosto. Porque vocês não têm noção da quantidade de marcas e de serviços, de tudo aquilo que me pedem para aparecer nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, em imensos sítios e que eu digo não obrigada. Toda a publicidade que vocês veem, para mim não é considerada publicidade porque são coisas que eu realmente gosto e uso. É super difícil explicar e quando as pessoas veem um vídeo de publicidade ficam tipo ah, lá vem mais um. Mas não é publicidade dele, rude. um, <laughs> então isso enerva-me muito, porque eu tenho realmente muita gente com que quer trabalhar comigo e eu digo mesmo muitos nãos porque eu não tenho simplesmente interesse. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem, ah, na altura em que eu tinha acne, e ainda tenho, eu tenho uma pele acneica. sou pai das poucas youtubers cá em Portugal que, que tem acne, no fundo, de moda e beleza. Uh, nunca vi mais nenhuma com acne como eu tive, portanto, como devem imaginar, eu fui bombardeada por N marcas que gostamos imenso de ti, identificamos imenso com, com o teu lifestyle e com não sei o quê, tem tudo a ver a nossa marca contigo. Eu, ok, obrigada, mas eu gosto mais desta. E já fiz muitas coisas, eu quando entro num projeto eu realmente visto mesmo a camisola por esse projeto e gosto de participar e de dar os meus inputs e, e discutir ideias e entro mesmo de corpo e alma e já aconteceu no final de, de, de, do projeto sentir que não há retorno nenhum da parte das pessoas com quem eu trabalhei, que sou uma mera blogger que não, que não interessa, coitada, pronto, já, já usámos que sou uma mera blogger, que pronto, já não interessa, já, já deu o que tinha a dar, vamos passar à próxima coisa, isto acabou e pronto. Mas obviamente já tive marcas com quem eu adorei trabalhar, que gostaram imenso de trabalhar comigo. Um, e, e pronto, eu acho que acima de tudo, se vocês que estão a ver este vídeo trabalham no marketing ou em alguma agência de comunicação uh, ou o que seja, mantenham sempre os vossos influenciadores motivados, porque quanto mais motivados eles tiverem, melhor conteúdo eles vão produzir para vocês. E isto não é nenhuma indireta, é mesmo um conselho, porque eu também estudei marketing e publicidade e se vocês estão nessa área, eh, é só um conselho de uma <laughs> influenciadora digital para vocês, não é nada demais. Eh, eu nunca aceito fazer colaborações com pessoas, eu não faço nada com pessoas aqui no YouTube com as quais eu não me identifico ou que acho que não, faz, que não faça sentido para mim. Mas eu não sei se vocês têm essa noção ou não, mas eh, quando eu comecei o YouTube, é tal história, não havia uma comunidade grande. Havia comunidade, mas todas nós tínhamos poucos subscritores. Eu tinha acabado de começar, o máximo que havia acho que era para aí 20 mil seguidores, 15 mil, uh, quando eu comecei. E hoje em dia a pessoa com mais seguidores em moda e beleza cá em Portugal, que é a Sofia B Beauty, está com acho que 180 mil. Portanto, imaginem, nestes últimos dois anos a comunidade portuguesa cresceu imenso. E o que é que aconteceu? Um, ehm, os patrocinadores, barra parceiros, barra marcas, como vocês quiserem chamar, começaram a ver uma oportunidade de inserirem os seus produtos através de uma influenciadora, que somos todas nós nós todas temos uma opinião e nós todas mostramos aquilo que nós gostamos de fazer aos nossos seguidores. E o que é que acontece? Imaginem, eu gosto imenso deste deste, hum, não sei como é que isso se chama, deste soro fisiológico para o nariz da Flonase, imaginem. E eu digo sempre nos meus vídeos, eu adoro este Flonase, gosto imenso dele, porque eu realmente gosto. E o que é que acontece? A Flonase manda-me um e-mail e diz-me assim, olha, gostávamos imenso de trabalhar contigo, porque vimos que tu falaste no nosso vídeo que gostavas imenso do nosso produto, e nós gostávamos muito de falar contigo. Pronto, e começam assim a surgir os primeiros contactos comerciais, que acho que pelo menos no meu canal foi assim. As marcas sentiam algum impacto nas vendas, eu cheguei a esgotar alguns produtos e então um, as marcas vieram diretamente ter comigo por isso mesmo. Será que isto está a ser muito ah, bem, espero que não, mas isto é, é, é, imaginem, eu estudei marketing e publicidade e sei mesmo como é que todas as coisas funcionam, quer dizer, no mínimo, uh, acho que sei algumas coisas e, um, e foi assim que começou o primeiro contacto com marcas. O que acontece é que eu sinto que começam a aparecer cada vez mais pessoas de vários outros meios que pensaram assim, hum, parece-me que ali estão a faturar. Vamos para o YouTube. Agora toda a gente vai criar um canal no YouTube. Pois existem as agências que agenciam estes youtubers todos. Eu não faço parte de nenhuma. E a ideia do YouTube não é essa. A ideia do YouTube é nós partilharmos as nossas experiências, aquilo que nós gostamos. Eu gosto de maquilhagens, eu partilho as minhas maquilhagens, eu gosto de roupa, partilho roupa. E isso não quer dizer que eu tenha uma nós no lugar do cérebro. Todas temos um lado mais vaidoso o meu nome é Maria Vaidosa, é mesmo por isso, é o lado mais vaidoso de cada Maria portuguesa, porque nós todas em Portugal somos Marias e então foi assim que surgiu o nome. E eu sinto que há muita gente que começa o YouTube com o intuito de ganhar dinheiro, com contactos comerciais, ou com visualizações, ou com o que quer que seja. E a ideia no YouTube não é essa. E eu nunca irei apoiar canais e, e, e outros canais no YouTube que eu sinta que o propósito é esse. Acho ótimo que toda a gente venha para o YouTube, quanto mais pessoas formos no YouTube melhor, mas que não venham para o YouTube com o intuito de comercial, de vender, e não é isso. Eu não me esqueço de quem me segue, uh, apesar de estar mais ausente, eu estou sempre no Instagram, no Insta Stories, se tiverem saudades minhas, passem no Insta Stories, porque eu vou estar lá. Este cabelinho está meio Mas pronto, malta, é isto. Colaborações com outros canais, só com pessoas com quem eu me identifico, se eu gostar de, de, dos vídeos da outra pessoa, se eu achar que a outra pessoa tem imenso potencial, mas a minha ideia aqui no YouTube é sempre fazer coisas com as quais eu me identifico e não só porque sim, tipo, não é essa a minha, não é esse o meu intuito nem o meu propósito aqui. Outra pergunta muito feita, tu e o Gui já se chatearam ao ponto de um ter que sair de casa, malta? Não, eu disse ao Gui, o dia em que tu durmas fora de casa não voltas a entrar. Os casais não devem dormir eh, fora de casa. Não acho normal um casal que mora junto e ele, ah, hoje não durmo em casa. Isso para mim não, não dá. A não ser que, ó, oh, vá com os amigos não sei para onde. Agora, ligar uh, às 7 da noite a dizer, olha, não vou dormir, tipo, isso, isso não. Outra pergunta feita foi, achas que existem grupos no YouTube? Eu acho que sim, como em tudo na vida, como eu estava a dizer há, há bocado, um, existem sempre grupos em todo o lado, há pessoas com, com que tu te identificas mais e outras não, e é, e é normal. Eu acho que isto ficou enormérrimo, mas I don't care. Este vídeo é tipo I don't care. Bem, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiserem uma parte 2 deste vídeo, já sabem, digam nos comentários, façam like no vídeo para eu saber que vocês realmente gostaram, querem uma segunda parte. Deixem nos comentários perguntas que vocês querem que eu responda e que não respondi nesta, nesta primeira parte, caso vocês queiram uma segunda. Passem no Instagram, eu vou estar em Creta e a mostrar montes de fotografias giras. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal. Um grande beijinho a todos e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!